армысыздар қалдарыңыз қалай амансыздар ма дәл қазір тәлім тв арнасында тікелей эфирде сырласайық бағдарламасы және оның жүргізушісі мен маржан сәдуақасова апта жемісті болсын дүйсенбі сәтті болсын баршамызға өздеріңізбен қауышып отырғанымызға қуаныштымыз және біздің қыз келіншектерге арналған ә, қыздар арасында сырласатын сырласайық бағдарламамыз бүгін сіздерге жақсы бір тақырыппен басталмақшы бастайық ал енді мен сіздерді қонақтармен таныстырып өтейін бүгінгі менің қонақтарым динара жомартқызы педиатр <laughs> және журналист зарина муслим ә, ешқашанда әрқайсымыз ауырмайық алайда қазіргі таңда вирустың қаптаған заманы болып тұр көптеген балаларымыз ауырып жатыр соған байланысты біз де бүгінгі тақырыбымызды арнайы энтеровирусты қалай жеңеміз деген тақырыпты алып отырмыз осы тақырып аясында үш ханшайымның анасы зарина өзінің тәжірибесімен бөліседі және сонымен қатар біз арнайы маман шақырып отырмыз педиатр дәрігер ә, динара ханым да өзінің сіздерге алдын алудың жолдарын және емдеу жолдарын бізге айтатын болады ал қош келдіңіздер қош көрдік иә енді зарина өзіңізбен әріптеспіз сізбен бірге бір ә, осындай арнада дәл қазіргі таңда ә, отырғаныма сұхбат алып отырғаныма <laughs> қуаныштымын енді ол журналистер арасында ә, біз енді өзіміз бұған дейін сахнаның сыртында студия сыртында жұмыс істеп үйреніп қалғанбыз ал енді міне бүгін осындай ә, бұйырып екен бақыт бұйырып тұр екен деймін ал енді өзіңіз үш ханшайымның анасысыз тәжірибелі ана енді әрі жұмыста да әрі үйде де отбасында да бәріне үлге жүріп жүрген жансыз енді осы бүгін тақырыпты біз осы балалардың денсаулығына арнасақ деп отырмыз соған қатысты сіз де өз ойларыңызбен бөліссеңіз енді мысалға мен енді ә, бір, бір ғана баланың анасы болғандықтан әлі тәжірибе жоқ көп жағдайда бірінші кезекте бала ауырғанда паника дейміз ғой сондай нәрсеге бой ұрып қояды екенбіз сол өзім басынан өтті енді осыған қатысты мен сіздерді бүгін мұқият тыңдағым келіп отыр енді сол сіздің ә, бала денсаулығына қатысты сіздің де енді қыздарыңыздың енді бала болған соң ауырмай болмайды ә, дегенмен сол сәттерде ең алғашқы жасаған ә, көмегіңіз қандай болды сіз ә, жалпы медицинадан өзіңіздің хабарыңыз бар ма ә, қайырлы күн баршаңызға ә, енді негізі медицинадан хабарым жоқ бірақ үш баланы дүниеге әкелген кез келген ананың үш бала демей ақ бір бала дүниеге келген ананың өзі менің ойымша әрі қарай жаңағы дипломы жоқ дәрігерге айналып кетеді негізі өздігінен <laughs> тек дәрігерге емес иә тек дәрігерге емес сен психолог болып кетесің сен жаңағы педиатр болып кетесің терапевт өзіңсің ә, сосын жаңағы диагностсың өзің шамамен жаңағы кән а адеш деп қызарып тұрса примерно ангина жақындап келе жатыр деп осындай жаңағы диагнозды жайлап қоя бересің бірақ әрине дәрігерге барып жаңағы ақылдасасың сұрайсың бірақ бәрібір де кез келген ана бәрібір іштей жаңағы баласын кішкентайынан өсірді ауырған кезде қандай жаңағы ода симптомдар болады мына симптом өткен жолы болмаған демек бұл жолы басқа ауру шығар деген сияқты қорытындылар жасап сәл сәл де болса да дәрігерге айналып кетеді негізі енді өз басым ә, былай болды бірінші баланы дүниеге қызымды әкелгеннен кейін бірден ол үш айдан кейін ба қатты ауырды мүмкін пневмония шығар дегенде э, жаңағы болжам жасалды дәрігерлердің тарапынан бірақ ана жаңағы іштей сезеді ғой бір мен қорықтым жаңағы не томографияға апаруға қорқып иә кішкентай үш айлық сосын енді барынша жаңағы тілеп <laughs> барынша жаңағы әзірге апармай қоя тұрайық деп <coughs> барынша жаңа дәрілерін беріп емдеп шығардық содан кейін дәрігер қайтып келіп қараған кезде жоқ пневмония жоқ екен деген сияқты қорытынды жасалды үйдегі, үйдегі кәдімгі иә алғашқы көмекті өзіңіз иә. иә бірақ иә сол кезде менде паника истерика тағы қандай түрлері бар бәрі болды <laughs> құлазу жаңағы не дейді өмірден түңілу бәрі болды иә бәрі болды бірақ сол бірінші балада ғана болады екен ол одан кейін бірінші қызым келесі ауырған кезде менде жаңа паника деген нәрсе болмады өйткені мен таныспын ол нәрсемен иә шамамен мына дәрі өткенде дұрыс көмектеспеді бұны қоя тұрайық немесе жаңағы бірінші кезекте қандай не жасау керек жаңағы соның барлығын мен өзім тәжірибем бар болғандықтан Э, оңай болды маған иә. екінші жолы екінші жолға оңайырақ болды иә енді динара ханым енді сіз мамансыз зарина ханымды тыңдап отырсыз <laughs> енді күліп те жатқан шығарсыз бәлкім бір жағы ризашылықта танытып жатқан шығарсыз иә, иә. <clears throat> енді осындай бала ауырғанда аналардың осындай бірден ә, жаңағыдай құлазуға жаңағыдай түсуі жалпы негізі ол қалыпты жағдай ма қалыпты жағдай болып есептеледі өйткені ауруды бірінші қабылдау кезеңі болады э, э, отрицание дейміз ғой жоққа шығару кезеңі болады сен соны қабылдап уже көнгеннен кейін уже емін іздей бастайсың емдеу э, иә. жолдарын емдеу жолдарын басында біз диагноз қойған кезде тек қана пневмония емес одан да ауырлау аурулардың диагнозын қойған кезде көп ата аналар қабылдамай келіспей бізден басқа клиникаға барып тексеріп жатады солай жүріп уақытты жоғалтып алатын да жағдайлар болады ә, жалпы ә, жаңағы сіз айтып жатқан истерика паника деген жағдайлар ә, э, 90 пайыз э, ата аналарда кездеседі особенно ой кешіріңіз иә, әсіресе жаңағы иә. бірінші балаларда жас аналарда ыыы бөлек ата енесінен бөлек тұратын аналарда иә осы жерде айтайыншы ата енемен болған кезде паника екі еселенеді екен негізі <laughs> керісінше екінші ананың да паникасы қосылады иә ол керісінше атасы мен әжесі жылауға дейін барады керісінше сол кезде сен қайта мықтырақ болады екенсің да жаңағы ол кісілер жылап жатқан кезде болды жыламаңыздар болды бәрі дұрыс болады деп керісінше оларды жаңағы олардың да паникасына көмегі тиіп кететін жағдайлар болады иә, десеңші иә. иә енді әр үйде жағдай әрқалай ғой енді бірақ бізге көбінде берген ем домды қабылдамай асқындырып келетін көп жағдайлар болады өйткені ә, менің ә, мамам дейді ғой енесі немесе жаңағы өзінің анасы қарсы болды жоқ ә, пәленшенің баласы осылай жүріп ақ мына еммен жазылып кетті деген сияқты иә. ауыз екі ә, естіп иә, халық иә емді қолданып асқындырып алатын жағдайлар да көп болады көп жағдайда енді қазір бәріміз білесіздер иә біздің елімізде жалпы елімізде емес қой енді әлемде мынау иә. карантин пандемияның осы екі жылдан бері көретін көріп келе жатырмыз қаншама жақындарымыздан айырылдық алла сақтасын дегенмен қазір балалардың ауруы өте көп болып жатыр осы энтеровирус деп жатырмыз иә осы энтеровирус дегеніміз жалпы не осыған бір тоқталып кішкене осыны бір тармақтап бізге айтып берсеңіз оның негізі алғашқы симптомдары қандай энтеровирусная инфекция деп жатамыз yeah. Иә. Э, аты айтып жатқанда энтеро ішек э, э, ауруларының топтамасы болып келеді энтеровирусты инфекцияға өте көптеген вирустар жатады коксаки вирусы а б олар әрі қарай да бөлініп жатады энтеровирусты инфекцияның әрі қарай бөлінетін көптеген штамдары бар даже біз кешіріңіздер біз боткина деп айтады ғой гепатит а иә. шақыратын ауру сары э, дейді иә <laughs> қазақта иә. қазақта сары дейді сол инфекцияның өзі вот э, энтеровирусты э, инфекцияның тобына жатады ол инфекцияға ә, жалпы кішкентай балалар ә, бейім келеді үш жас пен он жастың аралығында көбінде он он екі жасқа дейін де кездесіп жатады тіпті үлкен ересектер де ауырады адамның ә, иммунитетіне байланысты болады көп жағдайда бұл ауру э, энтеровирусная инфекция жалпы топтама болып айтылады қай э, органға түседі сол органды э, зақымдайды ол ми болуы мүмкін энцефалит деп жатамыз немесе менингит болуы мүмкін немесе паралич ә, ауруы қазір өте сирек кездеседі өйткені энтеровирусты топқа жатады құдайға шүкір ол ә, именно қарсы бізде вакцина бар сондықтан бізде өте сирек кездеседі бірақ басқа да түрлеріне өкінішке орай вакцина ойлап табылған жоқ бала ауырғаннан кейін ә, энтеровирусты инфекция қарсы э, өмір бойына жарайтын иммунитет қалыптасады бірақ дәл сол қай штаммен ауырды сол штамға ғана а оның дальше э, әрі қарай да штамдары өте көп бізге белгілі 200-ден астам түрі бар оның Э, біз үшін бір ғана бір сияқты ғой біз үшін сіздер үшін сондай болғанымен ол қай органға түссе сол органды зақымдайды жаңа айтып өткендей сіз жаңа айтып жатсыз ғой бөртпелер терлік терілік түрі болады гастроэнтерическая дейді жаңағы асқазан ішек жолдарын зақымдаған түрі болады миды зақымдаса миды жаңағы энцефалит менингит деген сияқты негізі бұл енді инфекциялар бұл ауру жалпы иммунитеттің баланың иммунитетінің төмендігінен пайда болады ма әлде бұл бір жұқпалы ауру ма ә, жалпы екі себепте болады иә иә екі иә. себеп, екі себеп зарина ханым мысалы сіздің енді қыздарыңыз аллаға шүкір өсіп келе жатыр үлкеніңіз нешеде ә, тоғызда тоғызда сіздер жаңағы мектеп қабырғасындасыздар ә, кішкентайыңыз балабақша қабырғасында иә көп естіп жатамын сол мектепте балабақшаға әсіресе барғандарын балалар көп ауырады деп сосын балаларыңыз көп ауыра ма сондайға душар болдыңыз ба жаңағы энтеровирустың мен түсінбейтінмін үлкен қызым ауырып бастайды мүлдем басқа симптом ортаншы қызым ауырады мүлдем басқа симптом бірақ қай кезде де энтеровирус деген диагноз қойып береді сосын мен ойладым демек бұл бірнеше вирустардың жиынтығы шығар деген сияқты да негізі ә, жаңағы ә, бірінші кезекте ә, балабақшаға барған кезде көп ауыра бастайды өйткені балабақшаға төрт жасқа дейін барады балалар иә екі жас үш жастан бастап сол кезде үйден кім бірінші барады балабақшаға сол келіп ана кішкентайларды ауыртады иә ол заңдылық кәдімгідей біріне бірі жұғады бірақ төрт ә, жасқа дейін көп ауырған бала білмеймін бәрінде солай ма менде ғана солай ма төрттен кейін барлық вирустарды оңай жеңетін болады және мүлдем тіпті мүлдем кезе жұқтырмауы да мүмкін мысалы менің үлкен қызым сіздің тәжірибеңізге иә. сүйенсек менің үлкен қызым ә, балабақшадан жиі ауырып келетін балабақшаға бергеніміз апарғанымыздан апармаған күніміз көп болған еді кейін қазір қарасам қызым кішкене жаңағы тұмауратып бастайды жөтеліп бастайды бірақ дер, дер кезінде тез жазылып шығады сол кез маған бір педиатр дәрігер айтқан еді ертеректе қорықпа балаларың ауырса қайта керісінше көп вирустармен қазір танысып алса оның болашақта ә, иммунитеті соларға қарсы тұруды үйренеді солармен таныс болады екінші рет ол вирустар келген кезде қарапайым тілмен түсіндірген кезде иә организмі танып тұрады да оңай қуып шығады оны иә, иә. қиналмай қарсы алады немесе менсінбей қуып шығады менсінбей қуып шығады иә. мен сені иә. танимын кете бер <laughs> иә біз сенімен кездескенбіз иә жол берілмеймін деп енді сол зарина ханымның әңгімесін сіз ары қарай өрбітіп алып кетсеңіз иә сіз дұрыс байқағансыз өйткені балалар жаңа айттым ғой үш жастан он жасқа дейінгі сол балабақшаға баратын балалар бірінші барғанда көп ата аналар келеді бізге біз бір апта барамыз екі апта ауырамыз деген сияқты мен балабақшадан баламды мүлдем жібермеймін алып қалдым мен үйде өзім қараймын или э, немесе жаңағыдай э, өзім э, екі үш сағаттық дайындық курсына беремін деген сияқты ата аналар көп қателік жасайды осы жерде өйткені ә, сіз дұрыс айтасыз бала ол топтама ә, бірнеше бала жүрген жерде ә, ауысады иә э, вирус э, сөйлеседі бір бірімен ә, иә, э, иә. сондықтан ауысады бір бала жұқтырып алып келеді біреуі ауырады біреуі ауырмайды біреулер жалпы жай тасымалдайды иммунитетіне байланысты yeah. Иә. қабылдауына байланысты yeah. бір, балалар жай тасымалдаушы болуы мүмкін өздері мүлдем ауырмауы мүмкін бірақ басқаларды зақымдаудың түрлері болады ол әркімнің организміне байланысты сондықтан балаларды балабақшадан алып кету ол дұрыс емес өйткені осы кезде баланың иммунитеті толық қалыптасады ә, жасушалық түрде дейді ғой ә, клеточный гуморальный иммунитет осы кезде қалыптасады және организм танысқан соң ол организмде қалыпты антигендер бөлінеді э, сол антигендер келесі жолы екінші рет кездескен кезде ә, ағза баланың ағзасы күресіп немесе жаңағы жеңіл түрде жүруі мүмкін ауру немесе мүлдем ауырмауы мүмкін сол сияқты Э, жалпы балабақшаға э, беріп э, баланы жиі ауырады деп алып кету дұрыс емес кез келген бала бұл аурумен ауырады кез келген бала бала да емес ересектер де ауырып жататын кездер болады ол ағзаға байланысты және вирустың штамына байланысты жеңіл түрде өтуі мүмкін бір балада орташа ауырлықта өтуі мүмкін бір балаларда асқынған түрде жаңағыдай аурухана түсуі мүмкін деген сияқты қай органға жалпы вирус деген өзі қу ғой адамдар сияқты тоже иә, қай жерде қай әлсіз иә, иә сол жерді ұстап сол жерде көбейіп асқынып қанға түскеннен кейін ол бүкіл организмге үнемі қан айналымда жүргеннен кейін барлық органға барады барлық органды аралап шығады қай орган нәзік органды тауып алады да сол жерде көбейіп жаңағыдай бір балада менингит шақыруы мүмкін бір балада жаңағыдай іші, іші өтіп ауыруы мүмкін кишечная форма иә. дейміз сол сияқты бір балада э, жаңағы тамағында герпангина деген э, э, ұғым бар сол тоже интервирусты инфекция сол әркімнің иммунитетіне байланысты течение дейміз ғой жаңа ағымы да иә, сол бала балаға байланысты организміне байланысты түсінікті енді зарина ханым сізге <coughs> сұрақ қойғым келіп сіздің балаларыңыз жиі ауыра ма енді алла сақтасын бірақ өйткені менің келесі сұрағым соған байланысты болып тұр да сіздің жауабыңызға жиі ауырады ма балалар ә, кішкентай кездерінде жаңағы кіші қызым төртке толмай тұрған кезінде жиі ауырған сияқты көрінетін еді маған бірақ қазір менің кіші қызымның өзі желтоқсан айында алтыға толады бізде аллаға шүкір ауру деген нәрсе азайған және айтып тұрмын ғой кішкене ауырса қазір енді үлкен қызға үлкендердің дәрілерін беруге болады ғой сол сол жаста да ол сондықтан ә, тез емделеміз аллаға шүкір сол айтып жатқан менің баяғы көрген жаңа қиындығымның бәрі қазір бір керісінше э, соның сол кездің пайдасы тиіп жатқан сияқты да мысалы сол кездегі көп аурумен таныс болғаным көп вирусты көргеніміз көп дәріні білетініміз иә, иә өзімізде де тәжірибе болды иә жаңағы иә. өзіңіз айтқандай тамағың қызарып тұр ма деп тексеріп <laughs> қазір сөйтіп тексеріп өзім кішігірім дәрігермін десеңізші иә, неге мен бұны сұрап жатырмын өйткені енді қазір білесіздер біздің енді экология да бізде нашар болып кетті иә қазіргі тамақтардың да құрамының да бір бір абайлап алмасақ тамақты шыны керек бала түгіл өзімізге қиын болып қалды қазір дұрыс тамақтанудың өзі өйткені кішкене химикат деген дүниелер өте көп соған айтайын дегенім осы енді баланың иммунитетінің қалыптасуы баланың да денсаулығының дұрыс болуы оның дұрыс тамақтануына да тікелей байланысты солай ғой иә yeah? Иә. yeah. мысалға жаңағыдай ауруға да берілмеуі деген mm сол енді сіз қандай ә, балаңызды жаңағыдай дұрыс тамақтану жағынан қарайтын болсақ сіз балаларыңызды осы жағынан қатты қадағалайсыз мен мысалы әлі күнге дейін жас тоғызда үлкенімнің мысалы газдалған сусын ішпеген ешқашан ә, жаңағы басқалар кішкентай кезінен береді ғой балаларына yeah. Иә. болды ондай ә, жаңағы достарымыз беріп жатқан сол кезде менің кіші қызым тұрады бұл деген бұл денсаулыққа зиян ғой неге ішкізіп жатсыз деп жаңағы кісіге ұрысып жатыр да енді мен анасын ұрсып 100% бәрін дұрыс істеймін деп айтпаймын әрине қазіргі мынау пицца дейміз жаңағы иә. бургер дейміз балалар оны жегісі келеді иә, иә оны жегісі келеді оны мүлдем ешқайсысын жегізбей қою мүмкін емес бірақ жаңағындай бір белгілі нәрселер бар мысалы газдалған сусын ішпейді мен оларға қыз ғой енді олар беттеріңе мынандай не шығып кетеді деп қара дақтар <laughs> рас қой поры дейді ғой сол иә. шығып кетеді газдалған сусын ішуге болмайды деп айтқаннан кейін ол қыз бала болғаннан кейін олар үшін ол білмеймін анау бір ең жаман су сияқты да <laughs> су содан кейін әдісіңіз жақсы екен иә осындай бір нелер бар бірақ енді жүз пайыз мен дұрыс тамақтандырамын деп айта алмаймын олар жа әжесінің үйінде болған кезде ә, менің келінім бар жаңағы жеңгесінің жанында болған кезде дұрыс тамақтанады жүз пайыз Мен жанымда жүрген кезде <laughs> мен жанында жүрген кезде өкінішке орай мен олай мақтана алмаймын өйткені ә, жұмыстамын үлгергенімше жаңағы ә, сырттан тамақ жей саласыз кейде иә сырттан иә. тамақ жейміз бірақ барынша сырттан жеп жатқан кезде де сорпа ішкізуге тырысасың бірақ баланың аты бала ол үнемі олай бола бермейді өкінішке орай бірақ мақтан алатын бір нәрсем ондай зиянды тамақтардың бәрін біз жаңа кішкентай кезінен бермедік ол өсе келе ә, жаңағы басқалардың жегенін көріп түсінгеннен кейін барып сұрай бастады бала күндерінде кішкентай кездерінде сәби <coughs> кездерінде біз ондай жегізбедік ол енді рас а, енді сіз, сізге қайта оралайық <laughs> жаңағыдай осы дұрыс тамақтану жағын айта, өтсеңіз енді сіздер міндетті түрде жаңағы балаға не бересіздер ғой жаңағы талдама жасап оның иә жаңағы анализдерін талдама жасағаннан кейін сіздер оларға бір емдік шараларын жасаған кезде міндетті түрде осы дұрыс тамақтану диета ұстау әсіресе осы энтеровируста мен соны байқадым диета ұстау міндетті екен иә енді соған байланысты айтсаңыз өйткені бізде көптеген аналар біле бермейді бермейді өйткені ә, жаңағыдай ауруханада жатқан кезде сол жердің тұзсыз несіз тамағын жеп шыққанмен үйге келген кезде күрт өзгереді ә, мысалға баланың қолына жаңағыдай бауырсақ ұстап жібере салу деген сияқты өйткені ол майлы дүние міне осыдан сіз осыған байланысты ә, маман ретінде бізге айтсаңыз бәлкім біздің аналарымыз қыз келіншектеріміз түртіп өзіне жазып алса ә, жалпы балаға дұрыс тамақтану өте маңызды бес жасқа дейін ә, өйткені ішкі құрылыстары әлі толық үлкен ересек адамдар сияқты дамып үлгермейді сондықтан майлы тамақтар қуырылған тамақтар э, және тәтті көп балалар э, тәттіні кішкентай кезінен ата анасы үйретіп қояды сондықтан э, тәттіні жеме деген сөзді ұқпайтын балалар болады ондай балалар жиі келеді приемға қабылдауда ондай жиі болып жатады сондықтан кішкентай кезінен тәттіні үйретпеу керек балаларға өйткені тәтті конфет ә, жаңағы тәтті сусындар олар әртүрлі химикаттардан жасалады сондықтан ол баланың иммунитетін дұрыс қалыптасуына кедергі жасайды және э, э, дұрыс тамақтанбаған балалар жиі вирусқа шалдығады шалдығып э, күресу басқа балалармен салыстырған кезде ол балалар әлсіз болып келеді сондықтан дұрыс тамақтанудың маңызы өте зор ал инфект именно интервирусты инфекция кезінде тамақтануға келетін болсақ бұл кезде интоксикация дейміз ғой жалпы организм улануынан және дене қызуы жоғары болады балаларда сондықтан балалар тамақтан мүлдем бас тартады осы кезде аналардың қателігі олар майлы тамақ болсын қатты тамақ болсын қою тамақ иә, болсын қандай тамақ болсын әйтеуір беруге тырысады ол дұрыс, иә жесе бол ол иә. дұрыс емес өйткені сол тамақ арқылы иммунитет көтереміз деп иммунитет деп ойлайсыздар бірақ бұл кезде ең маңызды көптеген асқынулардың алдын алатын көп жылы су беру көп жылы су берсеңіздер сіздер интоксикацияны басасыздар э, дене қызуын басасыздар және организм именно вирусқа күресу қабілеті артады сондықтан э, көп жылы су өзіңіз э, былай бақылап көрсеңіз көп жылы су берсеңіз бала кіші дәретке көп шығады осылай арқылы организмнен организм вирустан та тазарады тазарады иә. қалай айтамыз очищается дейді ғой иә, енді тазартылады иә сол сияқты э, көп жылы су беру керек э, э, және салқын салқын комнатная температура дейміз не болмаса салқын өйткені энтеровирусный инфекцияның герпангина деп айтады ғой тамағы зақымдаған кезде ол өте ауырады язвочкалар сондай популезный язвочкалар болады иә? тамағында тамағында қызар бөртпелер біреу екеу үшеу болса да ол ауырсынуды жоғары болады сондықтан балалар э, қатты тамақ бермеу керек э, ол кезде олар ауырғаннан кейін тамақтан мүлдем бас тартатын жағдай осы, осы себептен сондықтан салқын су салқын э, тағам бала ішкісі келген компот болуы мүмкін не болса сорпа комнатная температурада болуы мүмкін деген сияқты сусындар сұраса сол ә, көп жылы су беру не болса басқа да сусындар ә, маңызды сосын айта, иә, айта кету керек шығар жаңағы сорпаның өзі қазір сөзіңіз аузыңызда бізге хабарласқан тікелей эфирге хабарласқан көрерменіміз бар екен алло саламатсыз ба сіз тікелей эфирдесіз иә саламатсыз ба сізді тыңдап тұрмыз аха кішкентай бала қызуы көтеріліп ауырған кезде біразға дейін дәрігеріне өзі жаңағы андасы жаңағы күрешу үшін дәрігеріне парацетамол керек дейді да сол қанша қызуы қанша мөлшерге дейін көтерілгенше осылай шыдау керек соны айтып кетсеңіздер аха рахмет сізге сұрағыңызға иә басында ағзаның өзі күресу керек дейді ғой иә баланың өзінің иммунитетін жаңағыдай тұрғызып алмас үшін дейді сонда біз баланың жаңағы ә, температурасының нешеге дейін қарауымыз керек дейді ә, жалпы ұғым жоқ біз дені сау балаларда ә, хронический аурулар жоқ учетта тұратын ауру, аурулар болады бөлек жиі неврологиялық балалар болмаса ол балаларға вот неврологиялық белгілі бір ауру бар балаларға 37-де бестен біз көтермейміз өйткені қызудың фонында кейбір балаларда тырыспа дейді ғой ә, судороги береді иә, иә. жалпы дене қызуы бұл ә, защитная реакция организма кез келген вирус түссе не болмаса ә, таныс емес ә, инородное тело түсетін болса организмде жаңағы ә, э, өзін өзі қорғау қызметі іске қосылады да солай ә, қызу көтеріледі отыз жеті де бес отыз жеті отыз жеті қалыпты есептеледі жаңағыдай сіз баланы жеңіл киіндіріп шешіндіріп қат, өзі қызу көтеріліп тұрған баланы кейбір мамалар жаңағы қалыңдап кейдіре береді сол, солай қалың киіндірмей наоборот жеңіл киіндіріп көп жылы су берсеңіз ә, жеңіл желпі ә, кейбір балаларда ол кетеді а если отыз ә, жетіден бестен жоғарылап бара жатса сіздің жаңағы ем домыңыз көмектеспей жатса ол кезде біз уже парацетамол немесе ибуфен ә, сұйық түрінде балаларға береміз сондықтан бұл жерде нақты айту қиын өйткені баланың қосымша ауруларына да байланысты болуы мүмкін кейбір балалар 38-39-да өзін еркін сезініп ойнап жаңағы көңіл күйі иә? иә көңіл күйі өзгермей өзін жақсы сезініп жүре беретін балалар болады а кейбір балалар болады отыз жеті температурада уже басын көтере алмай жатып қалады не болмаса жаңағыдай қосалқы ауруларына байланысты судороги беретін балалар болады сондықтан бұл кезде 24 сағат жанында болатын анасы сондықтан анасы бақылау керек мұқият бақылап ә, жаңағы активный болмай әлсіреп жатып қалатын болса жаңағы су ішпейтін болса ол кезде уже дәрі беріп қызуын түсіру керек түсіру керек иә иә енді әр бала индивидуален ғой енді алла тағала әрқайсымызды жеке иә. дара жаратқандықтан әр адамның өзінің ағзасына және иммунитетіне байланысты енді мынадай бір сұрақ келген екен зарина ханымға келген екен ә, зарина ханым сәлематсыз ба есімім айнұр болады дейді ә, менің де үш қызым бар дейді ә, алматы қаласының шетінде тұрамыз дейді сіз қыздарыңызды жаңағы Мекен жайы бойынша поликлиникаға қаратасыз ба әлде ақылы түрде барасыздар ма деп жазған екен қалай қаратасыз енді қыздарыңызды шынымды айтайын жайы бойынша тіркеліп тұр бірақ тіркелуге міндетті иә, ғой иә, иә. тіркеліп тұр жаңағы тез арада мектепке бола справка жаңағы анықтама керек кезде бір сондай құжат керек кезде ғана кіреміз ол жерге немесе бір өзіміздің педиатрға үлгермей жатқан кезде иә бірақ өзіміздің педиатр деген сөзімнен де түсінікті шығар кішкентай кездерінен татьяна геннадьевна деген педиатр бар э, білет білетін адамдар өте мықты дәрігер мен сол кісіге өз кішкентай кездерінен апарам сол кісі емдеп сол кісі мен жаңағы паникамды бәрін басып <laughs> осы күнге дейін қыздарымды өсірген иә рахмет ол кісіге сізді екінші татьяна қылып шығарған десеңші иә сол кісі мен иә мен ақылы түрде апарамын үйдің қасындағы жаңа поликлиникаға тек сондай мәселелер бойынша сосын ә... енді негізі көп жандар оның үстінен жаңағы біздің поликлиникалық жаңа мемлекеттік енді орындар тіркеудеміз иә ол жерде бала саны да көп бүгінгі таңда карантин деген та, әңгіме тағы бар ә, қорғанғымыз yeah. Иә. келеді оның үстінен жаңағы сенбі жексенбі жұмыс істемейді ол жерлер иә. а мысалы біздің педиатр ол кісі ауырып жатыр не істеймін дегенде менде бүгін демалыс үйге келе бер дейді мысалы ол бұрыннан таныс болғаннан емес ол басында да сөйтетін өйткені балаға жанашып тұрады басқаша қарайды білмеймін енді ақша төлеген үшін ғана деп ойламаймын жалпы бір сондай ерекше дәрігерлер болады иә ал мысалы мемлекеттік кәдімгі үйдің қасындағы поликлиника ол сенбі жексенбі жұмыс істемейді а сенің балаң ол ауру деген айтпай келеді ғой сенбі иә. күні келмей тұршы деп айта алмайсың деген <laughs> сондықтан иә. осындай мәселе сосын құлақ менің ортаншы қызым құлағы жаңағы вирус құлаққа әсер еткен болу керек әрбір тұмаудан кейін құлағы ауырып шығатын сосын бөлек лор кәдімгі үлкен не бар бізде ә, осы алматы қаласының бірнеше филиалы бар сондай лор поликлиника үлкен иә. не бар емхана иә соны сол орталықтың ә, дәрігерлеріне апарам бірден э, оны да жаңа ақылы түрде бөлек қаратамын э, иә ә, ақша жағынан өте қиын иә, олар yeah, өйткені барлығының жағдайы бірдей емес жағдайы бірдей көпбалалы аналарымыз көп иә иә оның бәрі рас оны, оны түсінем, бірақ енді білмеймін үш бала дүниеге әкелгеннен кейін адам барынша тырысып <laughs> ақша табуға тырысып баланы дұрыс емдеуге барын салу керек деп ойлаймын енді сол динара ханым сізді тыңдайық сіздің де сондай аналарыңыз бар шығар зарина сияқты <laughs> түнгі үште де мазалайтын <laughs> сенбі жексенбі күні де мазалайтын иә ондай аналар э, жетеді паникамен түнгі уақытқа қарамай э, қоңырау шалып хабарласып жататын кездер болды э, ондай кезеңнен өттім өз басым ә, басында мен жаңағы сіз сияқты үйге келіп үйімді білетіндер үйге келіп алатын балаларым иә, иә енді бала ауырып тұрғанда сен енді ол бала қой ана шырылдап кетеді иә, иә. жүрегің ауырады оны қарамаймын деп айтып трубканы тастағаннан кейін ойланасың өзің мен олай бекер жасадым ғой может ол бала асқынып жаңағыдай судороги беріп жататын көп жағдай болады энтеровирусная инфекция кезінде дұрыс су бермей обезбоживание дейді ғой yeah. Иә. Э, сусызданудан солай бала қатты әлсіреп больницаға түсетін жағдайлар болады соны ойлаймын да өкінесің әрине э, бірақ жолдасы э, жолдасым ұрсады <laughs> енді өзіңмен бірге қуып шығамын деп <laughs> иә, енді ол кісі де сіздің де балаларыңызды ойлайды енді деген сияқты енді мына жерде мынандай сұрақ келген екен бұл осы сұрақты мен де мазалап отыр балам екі күннен бері дұрыс тамақ ішпейді дейді ә, құсу болды ә, және іші де өтіп жатыр дейді температура болған бүгін түсті дейді бұл да интервирус па дейді интервирус қазір дәл осы нәрсе өте көп сияқты иә яғни ә, өту <coughs> құсу және температура осы үш нәрсе бір бірімен тікелей байланысты ғой иә ә, мен энтеровирус деп ойлаймын өйткені энтеровирусная инфекция кезінде жаңағы айтқанда қай органға түседі сол органда зақымдану болады ол ә, жиі кездесетін классическая форма деп айтамыз ә, гастроэнтерическая форма жаңағы бала құсуы мүмкін немесе іші өтуі мүмкін және бір мезгілде дене қызуының көтерілуі бұл вирус вирус бес минималды есептегенде 5 күн мен 10 күннің арасында ә, жүреді сіз осы кезде тек қана дұрыс тамақтанып э, ба, баланың жанында дұрыс су беріп ә, сұраған нәрсесін беріп дұрыс тамақтандырып жанында болып ә, лечение дейміз ғой жалпы ол біз интервирусты инфекцияның қай штамы екенін білмейтін болғандықтан нақты емі жоқ сондықтан симптоматическое лечение деп айтады дене қызуы көтерілсе дене қызуын түсіресіз іші өтсе жаңағы көп жылы су бересіз не болмаса сарбенттер дейді э, тұз э, қосылған регидрон дейді ғой ол бүкіл ата аналар білетін шығар э, иә. иә бұл деп бөлінеді ғой ше иә иә <laughs> сол регидрон потом өйткені тұз суды ұстап қалады а баланың іші өте беріп не болмаса құса беріп жаңағыдай сусызданып бүкіл микроэлементтер шығып кетеді да организмнан сондықтан судороги болуы мүмкін не болмаса жалпы әлсіреген организмге екінші инфекция бөтен инфекция инфекция қосылуы мүмкін не болмаса бактериалды қабыну қосылуы мүмкін деген сияқты сондықтан бірінші көмек дұрыс тамақтанып баланың жанында болу және уақыт өзі 10 күннен өткен соң толық айығады мен сұрақ қойсам бола ма осы иә. ары қарай менің байқағаным қазір дәрігерлер мысалы энтеровирус бұл әсіресе энтеровируспен барған кезде жаңа симптоматикалық болған үшін шығар ол бірақ энтеровирусна инфекция ғой ар жағы инфекция иә ол антибиотикпен емделу керек дұрыс па инфекция ал бірақ қазіргі таңда білмеймін неге екенін антибиотикті ең соңына дейін қалдырады бермейді сонымен екі апта жүресің қиналып жаңағы симптомдарды ғана емдеп емдеп емдеп екі аптадан кейін амалын құрыған кезде барып саған антибиотик береді неге осылай болып жатыр ә, жалпы ә, антибиотик өзі аты айтып тұрғандай антибиотик то есть бактерияға қарсы дәрі ал ә, инфекция вирусты ә, ауру болғандықтан сіз деген ә, вирусқа ә, жаңағы бактерияға қарсы дәріні қолдану ол ә, логикаға келмейді былай ойлансаңыз жоқ ол түсінікті бірақ ол инфекция ғой инфекция да иә, енді қазір бірақ тақырыпқа оралайықшы иә бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен күтіп қалмасын үлкен кісі екен алло саламатсыз ба сіз тікелей эфирдесіз саламатсыздар менің немерем бес жасқа кетіп қалды қазір тамақ өте нашар садикте садиктен де онша тамақ деп айта алмаймын енді жалпы тәттіні жейді кешкісін ғана бір мезгіл тамақ сұрайды мхм онда да сол тамақты очищить деп айта алмаймын енді сол балаға қандай витамин ба не істеуге болады екен соған сұраққа жауап берсеңіз рахмет алла разы болсын сіздерді әумин сізге де рахмет иә баласы ә, немересі дұрыс тамақ ішпейді жасы бес жасқа келген бірақ тәттіні жейді дейді немесе жаңа бір мезгіл ғана тамақ сұрайды бірақ дұрыс тамақтанбайды соны қалай тәбетін қалай ашуға болады немесе оны баланы тамақтандыру көп аналардың да проблемасы сияқты баланы тамақтандыру деген ә, жалпы ә, участковый педиатрға барып ә, жалпы қан анализ талдауын жасау керек өйткені қан аз балаларда осындай извращение вкуса деген болады ә, бізге пайдалы бізге үйреншікті бізге дәмді тамақтар балаларға ә, керісінше олар ішкісі келмейді оларға дәмсіз болып көрінеді сондықтан бір рет тәттіге үйреніп алған бала ол э, организмде ағза мидың дәм ми өзі тәттінің дәмін көрген соң постоянно жаңағы тәттіні сұрай береді өйткені ол э, көмірсу тез ыдырайтын көмірсу сен шаршап тұрған кезде сен э, бір конфетті жесең ә, сразу энергия, энергия пайда иә. болады иә өйткені ол тез ыдырайтын көмірсу бірақ көмірсу организмге ә, мөлшерден тыс түсетін болса ол зиян ә, жаңағы иммунитетті ә, түсіреді түсіреді иә бұл жерде мына мәселе бар сияқты жалпы көп айтып жатыр ғой мына көрермен де айтып жатыр өзімде да бар балалар тамақ ішпейді негізі ә, о баста бала дүниеге келген кезде қазір бұрынғыдай емес иә біздің мама, мен мамам мысалы айтады біз үш сағат сайын тамақтандыратынбыз звоночек бойынша жаңағы иә қазір дәрігерлер оны алып тастаған қазіргі иә воздың несімен бала жылаған кезде ғана бересің сұраса ғана сұраса ғана иә, емізесің басқа уақытта балаға тамақ бермейсің дұрыс па бала туғаннан бастап соны үйренді сұрағанда ғана э, беретінімізді үйренді ә, сол себепті қазіргі балалар бұрынғы біздер сияқты режим бойынша тамақ ішпейді енді болды ол заман қалды қазіргі өсіп келе жатқан балалар олар жаңа э, буын оларды біз туғаннан бастап жаңаша тамақтандырып келдік олар енді болды сұраған кезде ғана беру керек оларға менің ойымша солай мен балаларым қазір жаңағындай нәрсе ол түнгі он екіде сұрасашы енді ары қарай ұйықтап қалады э, оның денсаулығына қалай болады түнгі он екіде сұрамайды ғой енді бәрібір де бірақ жаңағындай қазір бұрынғыдай ә, э, таңғы ас кешкі ас деген нәрсе жоқ өйткені біз ол балаларды дүниеге әкелгеннен бастап солай өсірдік біз оларды білмеймін менің балаларым қазір сұраған кезінде ғана беруді менде де үйрендім өйткені бірақ сіздің балаларыңыз дұрыс э, тамақтанады ғой иә? жақсы жей иә, ма тамақты тамақты өте жақсы жоқ э, бала сұраған кезде ғана тамақтандыру деген мәселе бұл емізулі балаларға қатысты енді ол сол уже жатталып қалады ғой миында сол нәрсе ол баланың организмі дұрыс дамыған сайын ол бұрынғыдай екі сағат үш сағат сайын сұрамайды тамақты өйткені ол ішкі құрылысы дұрыс дамыған үлке ересек адамдармен теңдеседі ғой сол кезде біз сияқты әр төрт сағат сайын әр бес сағат сайын әр алты сағат сайын қарны ашатын болады сондықтан ол бала қай кезде сұрайды сол кезде емшек беру керек деген ұғым ол тек қана бір бір жарым жасқа дейінгі емізулі балаларға қатысты мәселе ал жаңағы хабарласқан көрерменнің сұрағын толық жауап берейін жаңағыдай общий э, анализ крови тапсырады э, иә. поликлиникаға барып э, егер қаны қан аздық жоқ болса дефицит витаминдер жоқ болса ол балаға көп ата аналардың мәселесі осы қабылдаға қабылдауға келетті маған витамин жазып беріңізші мен баламның иммунитетін көтереді көтергім келеді деп айтады егер организмде дефицит витаминов дефицит микроэлементов болмаса онда оны берудің қажеті жоқ бала оны э, дұрыс тамақтану арқылы ә, экологически чистый продукт дейміз ғой yeah. Иә. сондай ә, жеп қалпына қалпына ол өйткені біз тағам арқылы ол микроэлементтерді витаминдердің бәрін алып отырамыз ғой просто бұл жерде ата аналары қадағалап отыру керек көбірек жеміс жидектер берсін Э, көбірек э, ақуызға мол тағамдар беру керек э, тәттіні ет жұмыртқа ет жұмыртқа иә көп, көп балалар етті жемейді иә. өйткені жаңағыдай көп тәттіге үйреніп қалған балалар болады не болмаса жаңағы қан аздыққа ұшыраған балалар оларда дәм сезу қабілеті э, өзгереді сондықтан ә, пайдалы заттардан бас тартып ә, керісінше <laughs> зияндау жаққа жақын иә. тұратын түсінікті бізге хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар екен алло сәлеметсіз ба сіз тікелей эфирдесіз менің есімім мақпал нұр сұлтан қаласынан хабарласып тұрмын мхм менің айлық балам бар еді үш айдан бері почти екі ай болды үлкен дәреті дұрыс емес бес күн алты күн сайын шығады кішкентай сол кезде ғана онда да мен бала мазасызданып жылаған кезде ғана дайын клизма бар аптекадан сондай алып ішкізіп жатырмын сол қалыпты жағдайым ғой өзіңіздің педиатрға көрсетсеңіз тіркеудегі мхм ол қалыпты жағдай өзі олай өтіп кетеді дейді да мен үшін былай өзім қорқып жүрмін да дұрыс емес сияқты да бала өзі шыға алмай қалмайды ма ертең өзі былай күшеніп дегендей соны түсінікті түсінікті сұрағыңызға қазір жауап береміз жалпы баланың э, дұрыс э, тамақтанатын дұрыс э, дамып келе жатқан бала күніне бірнеше рет жаңағы сіз бес айлық дедіңіз ба бес айлық бала күніне екі рет нормада үлкен дәретке отыру керек не болмаса бір рет жаңағы үлкен дәреті көбірек болып не болмаса азырақ азырақтан екі рет болу керек э, жалпы 5-6 күнде бір рет үлкен дәретке отыру ол дұрыс емес бұл өте үлкен қателік сондықтан сіз жанағы э, жаңағы участковый педиатрыңызға қайтадан хабарласыңыз ә, кална дисбактериоз деген э, анализді тапсырып көріңіз мүмкін балада дисбактериоз шығар мүмкін шекте э, ішекте микрофлорада өзі пайдалы бактериялар болады және зиянды бактериялар болады олардың арасында тепе теңдік болу керек сол тепе теңдік бұзылған жағдайда түрлі ауруларға ұшырайды ә, әсіресе жаңағы дисбактериоз ол ең жиі кездесетін кішкентай балаларда сондықтан иммунитеті төмен балаларда әрқашан ә, дисбактериоз қатар жүреді жаңағы сіздің сұрағыңыз бойынша антибиотикті неге біз бермейміз ол осы осындай жағдай ә, өйткені антибиотик ол әр бактерияны таңдап жүрмейді мынау сен зиян бактериясың сен пайдалы бактериясың демейді ол микроорганизмдердің бәрін шығарады иә. иә сондықтан жаңағы пайдалы микрофлора мен жаңағы зиянды микрофлора арасындағы тепе теңдік бұзылғаннан кейін ол баланың иммунитеті төмендейді дисбактериозға ұшырайды кейде біз жаңағы антибиотик берген жағдайда әрқашан пробиотиктерді қатар береміз иә иә энтерожермина болуы мүмкін фертал линокс олардың түрі көп хелакфорта э, э, деген сияқты э, қайта келген қарауға келген ата аналар иә бізде жаңағы жақсару бар бірақ бізде ішіміз өтіп жатыр тоқтамай жатыр деген сияқты шағымдар пайда болады қосымша ол кезде біз мен сізге осындай дәрілер бердім қатар осы антибиотикпен бірге бастайсыз антибиотикті мысалға екі рет тағайындаған болсам сіз жанағы пробиотиктерді үш рет одан көп беру керек и өзінің уақыты болады оны беретін сол дұрыс бердіңіз ба соны алдыңыз ба деген жағдайда жоқ менің қаражатым болмады деген сияқты жағдайлар жиі кездеседі сондықтан бір ауруды емдегенімен екінші ауруды жаңағы пайда болмау үшін біз дәрігерлер антибиотикті соңына қалдыруға тырысамыз э, ол сол баланың сол баланың э, во влага дейміз ғой иә, бала иә. үшін ол маңызды иә, өйткені сіз э, әрине сіз вирусты бактериямен қатар жүрген жағдайда дәрігер білген кезде сразу береді ол түсінікті ал вирусты ағымда антибиотикқа сразу өту ол дұрыс емес иә қосымша аурулар иә қосымша аурулар пайда болады және де баланың ол дисбактериоз дамыған жағдайда дисбактериоз алты ай кемінде емделеді ол алты ай бойы ата ананың өзі шыдамы да жетпеуі мүмкін алты ай бойы жаңағыдай пробиотиктермен витаминдермен емдеуге э, екіншіден бала уже э, жалығады қабылдамауы мүмкін ол дұрыс ем болмағаннан кейін ол бала э, вирусқа қарсы күресу қабілетінен айрылуы да мүмкін төмендейді деген сияқты сондықтан антибиотиктарға ә, сразу ә, жүгіру ол дұрыс, емес, иә сәлеметсіз бе менің балам бес айлық жөтеліп жатыр оны қалай емдейміз үлкен дәреті де дұрыс емес бес алты күн дегенде үлкен дәрет болады осы дұрыс па дейді енді қазір ғана жаңағы сұрақ жаңағы сұрақ берілді иә. енді сіз егер э, және иә, және емізулі балаларда көп аналардың тамақтануы дұрыс емес аналардың өзінің өздерінің тамақтануы көбірек жаңағы жеміс жидектерді қосып қою тамақты азайтып мучное мучное иә, дейміз иә, ғой қалай иә ұнды тамақтарды азайту керек көп қимылдау керек көп су ішу керек және жеміс жидектерді клетчатка содержащий продукты көп қолданса өйткені бес айлық бала ол э, тағамды мамасынан ғана жаңағы ана иә. сүтімен ғана келеді сондықтан э, барлық пайдалы нәрсені де зиянды нәрсені де ол жаңағы сүттен келетін болғандықтан бірінші кезекте ата анасы э, анасы өзінің тамақтануын дұрыстау керек осы, ретте екіншіден үйдегі енелерге айту керек сияқты келініңізге сүтін қою болады деп жаңағы жаңғақ бере бермесін иә, жаңғақ <laughs> майлы тамақ бере бермесін иә, деп иә. иә негізі иә сол аналарға дұрыс тамақтану керек саған күш керек деп көп сол қою тамақтар жаңағыдай көбірек сүт болады деп көп артық тамақтар жеп қойып жатады ғой Э, осы сәтте аналар сіздер өздеріңіздің э, дұрыс тамақтанып жүргендеріңізге көбірек мән берсеңіздер э, баланың да денсаулығы сіздердің де денсаулықтарыңызға тікелей байланысты жаңағы енді сұрақтың да жалғасы бар екен сол қызым біраз болды ауырып жүргеніне дейді дәрінің бәрін ішіп болдық әсер етпей жатыр түседі температура қайта көтеріледі дейді өзі әлсіреп қалды енді соған зитмак берсем бола ма дейді зитмак дегеніміз антибиотик жеңіл желпі антибиотик келмес э, э, сондықтан э, бұл балада өз бетімен антибиотик қабылдауға болмайды дәрігерге, бару керек қан талдауын жасау керек қанда жанағыдай қабыну процесі жоғары болатын болса дәрігер өзі ең төменгі сатыдан бастап таңдап береді антибиотикті если если балаға действительно антибиотик, қажет болатын болса, иә, жазып береді иә иә, иә. содан басталынады Осы осыдан препарат выбора деп айтамыз ғой көп ата аналар өздері үйде жаңа аптекаға барады аптекада енді сатушылар олар саудасын жүргізу керек деген сияқты олар да өз иә. ақылын айтады деген сияқты бірақ олар енді маман емес олар маман емес олар жалпы оқыған сатушылар <laughs> сондықтан сол кісілерді фармацевттерді көп тыңдап бала Э, антибиотиктерге дәрілерге жалпы төзімділік э, дамып э, кеткен жағдай бар қазір заманда сондықтан участковый педиатрыңызға келсеңіз ең әлсіздеу ең жаңағыдай побочный эффект дейміз ғой қосымша аурулар тұрмайтын препарат выборы жақсы э, қойылған диагнозға байланысты сондай э, антибиотик таңдайды сол, сол дәрігердің э, көрсетуі бойынша алған дұрыс иә енді құрметті аналар енді мұнда осы біздің әдетіміз солай <laughs> бағдарлама бір сағат жүреді эфирде соңына қарай сұрақ та көбейіп кетеді хабарласушылар да деген сияқты бірақ та енді сіздің сөйлеміңізден айтқандарыңыздан біздің пайымдауымызша міндетті түрде бірінші кезекте дәрігерге көрініп дәрігердің нұсқауымен мен ғана ә, барлық препараттарды пайдаланғандарыңыз жөн иә өздеріңіз не істеп жүрмеңіз енді мен өйткені барлық сұрақтың жауабы айтылып кетті қайта қайта оқып алмаймын бірақ мына бір сұраққа тоқталғым келіп тұр сәлеметсіз менің сұрағым баламның қолы терлеп тұрады үнемі не істеуге болады балам бір жас он бір ай еміземін дейді алматы қаласынан айгүл жазған екен баланы терлеу жалпы терлеу балаларда жиі кездеседі ол тамақтанған кезде терлеу ол деген ә, жұмыс қой бала үшін энергияны э, жұмсағандықтан э, тамақтану кезінде терлеу ол қалыпты болып есептеледі егер бала өзінен өзі жалпы еш қимылсыз э, жай ұйықтап жатып терлеу болатын болса жиі кездесетін витамин д дейміз ғой жаңағы сол витаминнің жетіспеушілігі болуы мүмкін сондықтан бұл жерде тағы да мен баланы көрмей ә, былай иә. шағымды тыңдап нақты диагноз қойып нақты ем беру өте қиын сондықтан ә, педиатрға барып ә, витаминдіға анализ тапсыру керек мынадай сұрақ келіпті ә, зарина ханым ә, жалпы енді екеуіңіз де қойып отырған сұрақ ә, балаларға кішкентай кезінен ә, ешқандай да бір нұсқаусыз қандай дәрумендер беруге болады немесе біздің қонақтарымыз өз балаларына не береді екен дейді ешқандай нұсқаусыз ешқашан берген емеспін есіңде ма бір рет мынандай болды екеуміз бір жерде отырдық менің балам жығылып қалды қызып мен дереу сол жерге кафенің үстінде э, жедел жәрдем шақырдым жалпы маған бәрі күледі сен паникерсың бірден саған дәрігер ол әшейін жаңағы бүйте салсаң болды ғой жүріп кетеді мен, мен, мен қорқақпын иә менді менің ойымша бірден дәрігерге бару керек ол беталды өз еркімен дәрі беруге болмайды енді дәрігердің мүмкін иә. кеңесі басқаша болатын шығар білмеймін жоқ иә. сіз дұрыс жасайсыз жалпы қандай да травма болсын қандай да жөтел болсын дене қызу көтерілу болсын ата аналар өз бетімен ем дом қабылдамай сразу дәрігерге қаралу керек түсінікті енді біздің де уақытымыз таяп қалған екен енді бүгінгі тақырыбымызға сәйкес ә, біраз мағлұматтар алды деген ойдамыз және де өздеріңіздің де бір ә, жаңа тоқсан аузын тобықтай түйіні дейді бүгінге бір кішігірім кеңестеріңізбен бағдарламамызды аяқтасақ менің айтқым келіп отырғаны жаңа көп сұрақтардан байқағаным қазір осы жерде шешімін тапқысы келіп жатыр да иә, олай болмайды олай болмайды баланы дүниеге әкелу оны өсіру ол да бір жұмыс ол да бір жұмыс емес ол үлкен жұмыс аналардың ақысыз істейтін жұмысы иә ә, сондықтан ерінбей баланы дәрігерге апарып ол дәрігердің мысалы жаңағындай педиатр айтып жатыр ғой мысалы ол қалыпты жағдай иә үлкен дәретке бармағаны қалыпты жағдай деп айтып тұр ол дәрігерді білмеймін ол дәрігердің ай, айтуы дұрыс емес менің ойымша Сем, ол кісінің жүрегі сезгендіктен ол мына кісіге сұрақ қойып тұр дұрыс басқа дәрігерге барып көр ондай yeah. Иә. жағдайда иә yeah? Иә. мысалы ә, осы жағына кішкене ә, аналар жас аналар ә, мұқият болса деп ойлаймын сосын жаңағындай дәрілердің атын осы дәріні берсем бола ма деп емес <laughs> антибиотик деген не оның қандай түрлері бар ә, оны қай уақытта беру керек осыны оқып <laughs> зерттеу керек деп ойлаймын иә, кеңесім енді бір сөйлеммен аяқтаңыз сонымен мен қоштасамын жалпы энтеровирусный инфекцияның алдын алу үшін бірінші кезекте тазалық Э, бұл жаңағы э, ауа тамшылы жол арқылы жұғатын болғандықтан э, серуендеп келсеңіздер қолыңызды жуыңыздар жаңағы үйде дәреке отыратын горшки дейміз ғой горшокты жиі залалсыздандырып тұрыңыздар дұрыс тамақтаныңыздар көбірек су ішіңіздер қазірден сол көп су ішуді әдетке айналдыру керек және жемшейдікті жеміс көп жеп көбірек э, жеп иә серуендеп иә. қолды жиі жуып жүріңіздер рахмет сіздерге көп көп бүгін уақыттарыңызды бөліп осындай кеңестеріңізбен бөлісіп тәжірибелеріңізбен бөлісіп біздің көрермендерге жақсы ақыл кеңес бере алдыңыздар деген ниеттеміз көп рахмет сіздермен келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар сіздермен болған мен маржан